的我的塑胶保鲜盒融化了， <laughs> 好夸张我只是用个两百度，它就融化了。说话器，天哪！太亮了，嗯，三 D 了嘞。 哦，嘿，成功了！完了，嗯，最后用这个瓷器就可以了，试试看吧。